El corto de la semana. Pasado, presente, futuro. Cosas de este estilo, ah, bueno, más o menos, se ven en el corto Voice Over. Como su propio nombre nos indica, Voice Over es un corto donde un narrador nos explica y nos hace cómplices de las tres historias que nos va a relatar tres historias límite donde están un astronauta en un planeta sin identificar a punto de quedarse sin oxígeno, un soldado desangrándose en plena contienda de la Primera Guerra Mundial y por último un marinero cuyo bote se ha hundido y él está a punto de ahogarse. Todo comenzó con el guión del cual se enamoró el director del corto, de Voiceover, obra del guionista afincado en Los Ángeles, Donostiarra Luis Overdejo, que además de haber escrito muchísimos guiones, también tiene algunos largometrajes en su haber, como su debut, La otra hija, con Kevin Costner, nada menos, o el autofinanciado Violet. Guión en mano, el director del corto, Martín Rosete, y todo su equipo se embarcaron en un rodaje que duró nada menos que ocho días. Pero claro, eso el rodaje. Todo el proceso de producción se alargó hasta los 15 meses. La puesta en escena, qué duda cabe, es de lo más potente del cortometraje, donde las localizaciones más espectaculares pertenecen a Tenerife, al Teide y a la Orotava, concretamente. El director de foto del corto, José Rosete, hermano menor del director, hace un fantástico uso de la luz y de la paleta de colores, logrando que identifiquemos perfectamente cada uno de los tres componentes principales del corto. Eh, para el tema del astronauta, un tono rojizo, para el soldado oscuro, negro, marrón y para, finalmente, para el marinero hundiéndose, obviamente, el color azul del mar. El tema musical que oímos en voiceover se titula El Etet jolie» de Alain Barrier Y como podemos comprobar, hay elementos franceses en el corto. Una canción francesa, un narrador francés, un soldado francés, ya vemos que todo lo galo tiene algo que ver, ¿verdad? Entonces esto se puede pensar que está todo relacionado, que no está puesto al azar cuanto a referencias, pues encontramos desde 12 monos de Terry Gilliam por aquello de un personaje en diferentes secuencias y momentos temporales, Largo Domingo de Noviazgo de Jean-Pierre Genet por aquello también de, de, la Primera Guerra Mundial, por los tonos, por los colores, Moon de Duncan Jones, un astronauta en problemas, VoiceOver ha ganado la friolera de 100 premios a lo largo de todo el mundo. Incluso llegó a estar nominado a los premios Goya y, por si fuera poco, estuvo seleccionado también para el Festival Tribeca, el de Robert De Niro. En los tres papeles principales de VoiceOver encontramos al actor británico Jonathan D. Mayor, eh, quien sin duda realiza un trabajo muy físico, muy complicado. Mayor es un habitual de la cortosfera, con muchos trabajos en su haber, pero también le podemos ver en muchos largometrajes. Eh, varios de ellos son, por ejemplo, Rectos, The Wine of Summer, Tito de Verano, para entendernos, que es una película oh, con Sonia Braga y el Zapataki, o también en la serie Refugiados, de la BBC. La voz de barítono que nos narra la historia de Voice Over es la del actor francés Theodore Atkin, actor de doblaje que también tiene una dilatada carrera como actor de reparto. Pudimos verle, por ejemplo, haciendo de gangster en la película de 1998 Ronin, junto a Robert De Niro. El director Martín Rosete es un madrileño asentado en New York con cortometrajes en su haber como Revolución, el cual ganó muchísimos premios. Después siguió haciendo cortometrajes hasta llegar a su ópera prima Money, rodada en escasos 15 días y ya con un reparto internacional. En definitiva, VoiceOver es un cortometraje que obliga al espectador a sacar sus propias conclusiones, de los que hace pensar y reflexionar sobre lo que está viendo, y que aunque en su resolución parábola nos manipule un poco, ya que su parte final es quizá la que flojea un poco más, pues no hay duda de que nos encontramos ante un gran corto. Nos vemos en Donosquino.